Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, habis. Kalau nak kelih animasi kita hot ha, serunya. Kisah dari situ timun orang ya. Orang di dalam negara kalau dua berdak muda tanam formen yang sagi. Tubuh bernama Tuan Menteri Sri Dewi. Ucak lah juga dengan tubuh laju dengan ada badan tak ada kulit laju juga percerakan tu boleh. Seketik siri sebiji lengah. Tuan Petrici Dewi sore nasi tak baik sungguh. Lama dah mengindir dan makan laju got saiko peranak putih putih sulung. Perjanji dengan suami pergi laju got dua minggu dua hari. Di dalam ikat berkata, tiga bulan sepuluh hari tak balik laju got di dalam negara Kuala dua sepatuh pun tak ada berita lagi. Tuan Petrici Dewi sore, fikir tak kena kamu tak sapa hari ni kalau tak tanya laju got. Ngasuh orang tua Pak Dogo. Tak tahulah juga. mau pergi di mana-mana. Kena tanyalah juga orang tua Pak Dogo. Sebab kata-kata Tuan Menteri Cidewi orang tua Pak Dogo lah juga. Bukan tua sebagai tua-tua di luar di dalam muda. Bukan buruk sebagai buruk-buruk di luar di dalam telah amat lah juga kepada kaya bertua. Tuan Petri si dewi sebagai Hari baik pergi mana tersapa. Jelumur di tempat agen tua Pak Dogo lagi. Blah. Mila juga bernama Tuan Menteri Siti Dewi. Isteri lah juga mengajar seramu. Di dalam ikaya lah juga berkata. Lama dah suami pergi cari seekor peranak putih-putih sulu. Dia tak tahulah juga dia amal sore ni enggak. Mengandung nak yawi juga. Orang yang mengandung ni enggak. Super gatulah juga rambut sorak. Amo tak agak lah cukup perangan lah makan suami Rejatil lah ni amo tak agak sungguh Duduk di rumah je ada bini ada anak Tinggal rumah tangga tinggal istana Temu ibu kuri tak ingat dok ibu kelabu di rumah tu Pengasuh itu apa dah kau? Pengasuh itu apa dah kau? Ate sembuh mocik tuam Tristi Dewi. Agak apa bagai beli pohku mitok semua patik arak dia buke. Jangilah tuai ku berajaran cua jauh ke tu tinggi bunuh mati tanah dada kulipu apa tadi patik orang tua pok dogo apa tu didi ino pada ke rakyat jalan tu ino pada ke sute ino lah juga pada ke wogi waru sadaro maro. Pengasuh orang tua pok dogo eh pengasuh. Kueku patik mocik Hari lah juga kami nak minta lah juga kebenaran ke pengasuh itu sepedogo. Sebab kami tahu dari tua ni Tua bukan sebagai tua-tua di luar di dalam muda Tuaiku nak cerita apa lagi Tuaiku tua mengkritik dia Kira yak banget tu Begini pengasuh itu apa dogo Amor nak tinggal lah juga negeri Amor nak tinggal lah juga istana Amo nak tu kelit ngayok permen dengan cakap ulama di mana lagi kau suami amo mengajo kamu. Namo do pergi cari pelanuk putih-putih sulu pengasuh tua podogo. Soba mo cik tua Tristi Dewi. Sebab abang tu aku mengajo seramo suami tu aku pergi cari lagi kau saya kau pelanuk putih-putih sulu. Tetulah ada menjadi kedukuan ni siapa cerita ni berhari Tuiku jangan tinggal lagi sebab tuiku mengandung tu Tidak mengasuh itu bapak dogok Semoga lo mati berlebih jiwa. Astiola juga pada kesuami tak astiola juga pada baso dan juga nak aku kepada sore tua pada gua. Begini mocik tuan Kristi Dewi. Tapi mocik kena ingatlah juga pada dipati orang tua pada gua. Pati tau si, sama dia tu aku pergi. Tinggal lagi mocik pergi tinggal istana. Takutnya tahu pada ketua aku mahajo seramu. Pati benar mocik pergi kat nyanyo lah nyanyo murih batik kalau gitu apa dogo ya hino ni tidak gitu kata itu apa dogo kami tak cerita tu nama ke suruh kami pergi kami nak pergi agak mana kami boleh pergi hari ni pengasuh gitu begini ku Bukilah kata patik nak ajar poyo pernah begini Tu Tuiku pergilah juga dan lagi ratu poyo perangi apa terasa di situ lah suami tu aku merasa seram ada. Tak tahulah juga megoh ke galak kau el. Eh. Tu yang kena tu kelilah juga dengan ayat permainan yang cakap ulama. Di dalam negeri tu punya perangi. Benar tu yang Biarlah juga kamu pergi pengasuh dua. Selamat jalan tu yang ku. Selamat tinggallah juga pengasuh dua. Maka di dalam ikat berkata, Maka jauh seramu anak kepada kesi ramah raja baka cekawati ramah ramah dan titi baik baka basawe. Sudah menikah kawidoh dengan laju kok tuan petri maya mohra anak ratu puyo perangi. Tapi seramu laju kok pikir tak kena kamu tak sapa. Rasa tak sedak, rasa tak puas hati, tak pergi bersih satu amanah lagu kepada kepengasuh sang iwayo sama. abẹ́ sàn ku. kù. abẹ́wọ̀ yọ. àjọ rẹ bá kẹ́ hin hin. abẹ́ sàn ma. àdọ́. hari ni lajú kọ pengasun ọgọ guana lajú kọ nasi kita. bá a bọ́kù. Ambo tidak niat nak nikah kawin dengan tuan menteri Mayu Mohra Anu Ratu Puyo Perangi. Waduh. Ambo nikah do dengan dia, suruh dia sama Tu ikut nikun ngatu tu terimanya mora ratu kerana dia tino tu ikut jatah ya. Hmm, tak ingin kata tak boleh nyakit ni. Kecil tak pedah lah ko. Kau ikut dengan pun penuh lombu. Hari ni lah juga pengasa. Amo nak pesan kamu. Segal apa? Amo seru tak sedap rasa hari ni. Tak kau nak demi. Hmm, tak ingin apa tu nak ulu gitu eh. Amo nak pesan lah juga kalau mari orang di dalam negara Kuala Lumpur. Tak kira lah mari mah raja sinya ketai satu kepada orang dikelah kepada anak amalat juno. Tak kira lah jika wala mari anak mereka putih. Tak kira lah mari pak dogo mari lah juga isteri amal tuan menteri si Dewi. Aduh. Kalau dia mari sini cari amal tuan menteri si Dewi saing waya sama. Ku. Jangan goyak kata mau menikah kahwin dengan tuan menteri maya mahura anak ratu punya perangi. Kalau kita goyak pengasuh ini dengan dalam ikat berkata ada bunuh ama bunuh dak baca mau baca ha, ni enggak lagu ni ada lah dia berak dah kita kali kagu ni aku tak pernah kau gala eh mana ni kau memang nata sama nata kau ni mulut buru Nah, mama cik mari dia kata tu aku ni kau dengan tu aku teri. Maya moh kau boleh nyakit laki ni. Aku ah, bukan bodoh. Tak laku lah, dulu beringat. Kini kalau bunuh musore tak apa awak nyemuk eh bunuh jadi kalau mu mati musore utuh mak. Utuh ke dia? Ha nasi aku tiga buku mati sore bersenam mos buku. Eh kau tu. Hari ni lah cukup lagi pengasuh. Ah, Amo pesedo pada di kamu hari ni. Kalau mari mah kajian nama kau putih kau ke tua podogo atau laksmana atau tuan menteri Dewi. Jangan goyak kamu. Katalah juga kan amam nikah kahwin dengan tuan petinggi yang morak anak ratu puyo perangi. Tak apa ku tangguh beres ku. Oh, ah, beringatlah pengasuh. Amo nak masuk di dalam istana. Ini saya. Hari ni bayar amo tak sedap ni. Tak ada aku ni. Amo dah rasa sepuluh tak boleh berlaku. Haha, saya dah berlaku. Kita terah sekali kita test, test, testing. testing teh gua ni. Ambo takut dekat tempat baru lah walau lo ambo ni jadi si Dewi. Tapi yo jadi wayuh lah ambo tanya lah walau tanya si ambo nak tahu yo royak kodok benda ni. Kena cekak lah. Berlaku si Diwala. Gua dia? Dah telah berlaku si Diwala lah. Gua dia si Diwala lah. Lain, si Diwala apa? Si Diwara lah tu. Nak kata si Diwara be si Diwala. Nak kecek sangat. Mau jadi bernama Tuan Tuan Isti Dewi. Uhuh, nak mampus tu Dewi. Buat rolok. Bergerio. Nyata lah juga pengasuh abang kau sinawak ya. Ini ah, nanti buat aku nak nyawak seru malu. Okey tegak eh. Jawab ya. Ah, pengasuh abang kau sinawak ya. Biar kita ok lah, kita tegak. Hmm, lagu mana macam tu dari Sri Dewi. Sri Dewi lah ni pula pula weh. Busuk bangga bang. Apa ke berlaku? bengong. eh. Pengasuh abai aku sinawa ya. Hmm. Tengok lagu mana macam si Dewi. Pujak ya, aku lagu mana macam. Ah, mana suami ama Maharaja sama boya. Suami macam ma, uh, eh, sama. Benarlah juga pengasuh ya. Ada aku. Ada di mana pengasuh ya? ada duk muha muda. Ha? Ha boleh nyakit ni, boleh nyakit ni, boleh nyakit ni. Babu yang kata gitu tu. Aku kena lo gitu. Weh kata tak tahu lah. Nak sabuh kata duk muha muda. Kata tak tahu. Tak tahu kan Muka dia duk muha muda semati. Agak lah. Nampak jalan lah. Aku jadi tak kena nak kata gitu sekali aku tak uji. Aku tak boleh guna gitu. Lepas tu dia pula motor sedap pun. Kita kena cekak ni. Takut mari mocik berat kita ni. Kena ingat ni. Bukan benda ni bukan main-main. Benda ni kim hati ni kim hati. Kim hati. Boleh bayangnya saya. Kita pakai testing belakang buat kita ni. Aku dia tu dah salih. Haa, ah, teraku pula. Tapi mak jadi ke apa? Aku jadi aku lah. Yang mau jadi mocik si Dewi lah. Jadi tangguh dengan watak ambo. Anginnya ah, teguh ni mu jadi bernama ni. Amo Tuan Tri Si Dewi. Aku nak Tri Si Dewi uh, Udoh lah, Orang oh, oh, aku. Oh, ya, aku tangguh. Aku? Memang jadi memang Amo jadi Amo Walala tanya lah. Mana suami Amo seramu sebab Amo ni Si Dewi nak tahulah juga. Amo ni ngandu kan. Dia mengandu. Ha? Minah juga hari ni. Ah, boleh kau hari digelar kepada. Saya eh, mutih sikit suara tu. Mutih dah aku tu. Amu pedis tengkak nak ya weh. Terik sikit tak kena. Nanti saya biarlah kita nak berlaku ke ni. Kita walau olok sebab kita nak testing. Baiklah juga hari digelar kepada kaya pengasuh hari ni. Biar kena orang. Duk lah. kacau dulu. Koyak koyak dok. Oh, mula-mula lah. Ambalah juga Tuan Puteri Isti Dewi Isteri lah juga Surutan Maharaja Serama Hari ni yang nak tanya lah juga pengasuh Abang Sama Abang Sama Alright Hari ni lah juga Abang Sama Ambo nak tanya lah juga dia Abang Sama Alright Ambo nak tanya lah juga dia Abang Sama Abang Sama Ambo nak tanya lah juga dia Abang Sama Abang Sama hmm, Sasa-sasa lah, ni dia main sama sama aku mana tu Hulai tu lah Kamu tak ingat Abiyah Hmm